Ecco la nuova ricetta di oggi, se ti piace cucinare e mangiare, seguimi e metti un like. Ciao dallo Sefone!